Come DM25 abbiamo deciso di lanciare una campagna sul lavoro perché dopo 30 anni di austerità e dopo la pandemia sono aumentate le disuguaglianze, l'incertezza e la precarietà. Eh, oh, eh, oh, eh, oh, ah. Io sono il signor Stato e lavoro solo se il mio salario è dignitoso e lavoro solo se il mio lavoro è rispettato. Abbiamo lanciato quattro proposte concrete e realizzabili, dall'aumento dei salari perché sono 30 anni che in Italia non aumentano e siamo il fanalino di coda dell'Europa, alla riduzione dell'orario di lavoro e al diritto alla disconnessione, così come a un reddito universale di base per sostenere le transizioni come la disoccupazione o la decisione di investire in formazione. I soldi ci sono, se ci dicono che non ci sono è una bugia. Allora io lavoro solo se il mio lavoro ha un salario dignitoso perché è ora di finirla con questo sfruttamento che qui siamo tornati ai servi della gleba. Ok? Grazie, arrivederci.